سال والدته ما جاتش ليه؟ لان والدته بمجرد ما قبض عليه جالها شلل وواعد ورقته خالص. ابوه ما جاش ليه؟ لان ابوه اشتغل ليل ونهار عشان يجيب لها علاج. والحادثة بتاعت عبد الرحمن الحصري القبض عليه اول هو كان في مظاهره في الجامع حته اسمها الجامع عندنا في شبرا الخير. هو كان واقف يشرب عصير هو هو كان واقف يتفرج هو ثلاث سنين بعدين واقفين يشربوا عصير فكان في مدرسين من اللي هم اللي اعتبروا مخبرين يعني فشافوه متراكم على الجنب بيشربوا عصير والمسيره مشيت واتفضلت ما فيش اي مشاكل لان ما كانش عليها اي هجوم ولا حاجه فالولد بيشرب عصير لقى مخبرين جايين يجروا عليه فصحابه بصوا كده جريوا هو الولد مش عامل حاجه فراح حاطط بيبص لقاها عايز يهجم عليه بيجري وقع راح حاطط له طبنجه في راسه قال له سلم نفسك انت كنت في المسيره قال له لا يعني انا واقف اشرب عصير فقال له لفظ مش كويس على امه فالولد ايه راح تف في وشه فمسكوه الاهالي طبعا الشرفاء اتلموا آه قعدوا يضربوا جامد جدا وبعدين اتصلوا على خاله واتصلوا على ابوه هو ابوه ملتحم فقالوا له تعالى خد ابنك آه هو اتمسك في حته يعني وكده كان في مظاهره وما اعرفش وبعدين اتصلوا بقسم اول جابوا بوكس وبعد كده الولد طبعا الناس ضربوه المخبرين وضربوه جامد وقالوا لابوه تعالى خد الرقم من الولد بالعافيه وقال لابوه تعالى ابوه قال لا انا ماليش لا خايف يعني ماليش دعوه فخاله راح لناس قالوا له احنا حاولنا نحوشه كان المخبرين دول اتصلوا بقسم اول آه، جابوا كذا بوكس وقالوا ده كان بيضرب وهو بيجري وقعت منه شنطه الشنطه دي عباره عن ايه بقى عشان وكيل النيابه نفسه آه، يعني هو كان هيتنقط من المخبرين خدوا اسم اول طبعا ضربوه جامد جدا احنا كل ده مش عارفين بعد كده آه، يوم قال هو مسكوا معاه كنابل وعباره عن ورق كده معمول زي بوم مسكوا معاها 11 فطبعا ادوا له طريحه جه تعد على النيابه الصبح فرسوا له حاجات كده هو عنده 15 سنه ونص مش كبير يعني رسوا له قنابل وخرطوش وصوره لحسني ونص للسيسي حاجه زي كده ومسكها له بالعافيه آه، وبعدين قالوا الحاجات دي بتاعته وكده فوكيل النيابه بيقول لهم طيب انتوا شفتوه ازاي؟ قالوا هو كان معاه شنطه ورميها وفي نفس الوقت حاطين البومب اللي حاطينه دوت حاطين بينه وبين بعضه سفنجه عشان عدم الاحتكاك فوكيل النيابه يعني عبد الرحمن بيقول لهم طب يعني اترموا عدم الاحتكاك حاطين سفنج وهو على هنا لكن عدم الاحتكاك لما حدف الشنطه مفيش حاجه انفجرت فالمهم وكيل النيابه لقاه مضروب جامد بيقول له انت اكلت عبد الرحمن قال له لا انا بقالي ثلاث ايام ما اكلتش فقال له هات له اكل ومعلش عبد الرحمن 15 يوم فضلنا الكلام دوت بتاع يعني تسع شهور خدوه اول حاجه آه على حاجه حته اسمها العقابيه مؤسسه العقابيه طبعا عاملوه معامله وحشه جدا في الاول اول ما رحت له زياره هم بيسمحوا بزياره في الاسبوع مره يعني رحت آه، الولد كان هو شعره ناعم وليه قصه كده وشكله فقميص لقيته لابس هدوم مقطعه خالص متبهدله المهم بقول له ايه دي عبد الرحمن؟ قال لي ما فيش ما فيش عيني قلت له الدنيا ساقعه انت يا بابا قال لي لما مش سقعاني ده ده هدومي ولد راح يتعرض بيها فانا قلعتها له عمتي فلبست دول ما تقوليش انا كويس وواقف طبعا قاعدين على حاجه كده وقاعدين في هنا لازم فلقيت زميلي جاي من من العقبيه ولد رجله شبه مخلوعه مش قادر يمشي بس يعني عمال يدور على اهله وكله جم يشوفوه فانا بقول له ايه يا عبد الرحمن صاحبك ده قال لي ما فيش ما فيش ده هو اتزحلق على السيراميك هما طبعا الولاد بقدر الامكان ما بيقولناش ايه اللي بيحصل فانا إيه، عامله له اكل كل حبيب كده قال لي لا لا ما تجيبيش اكل ولا مش هياكل ده احنا هنا بيجيبوا لنا اكل كتير وكويسين خالص وقالت اتنين تلاته نفس النظام فانا جيت عبد الرحمن ليه يا حبيبي انت مش عايز تاكل؟ قال لا لا مش مهم وكده فسالت صاحبه قال احنا بنرجع الاكل يا ضبط عشان هما ما بيدخلناش الحمام غير مره الفجر ومره العشاء واللي عايز ياكل خش الحمام اوكي خش بس ايه سيب الحمام مفتوح فانا يعني مش واخده على التفكير طبعا بتاعهم فبقول له عادي يا حبيبي ما انت راجل عادي خش قال لي اسكتي يا عم تمسكي فبسال صاحبه وقال لي اصل لو احنا دخلنا آه، هما بيسلطوا علينا واحد جنائي يخش علينا يعتدي علينا جنسين وطبعا دول بيصلوا وبيصوموا عارفين ربنا فبيبقى عندهم حياة فظيعه يعني قال فاحسن حاجه ما ناكلش كانوا يحرموهم الاكل ولا اتكلم سقوه صابون ميه وصابون قعد ازاي هو المخبر يقول له ازاي تاكل هو طبعا قاعد مش عارف بياكل مع اهله يعني فامه ضغطت عليه كده فكان آه، سقوه ميه بصابون لحد ما الولد يعني رجع الاكل طبعا كان في تقريبا حد كده ولدين ولاد رقاصه كانوا مغتصبين بنت ورموها حاجه زي كده فالولدين دول راحوا مع عبد الرحمن في نفس العنبر قعدوا يضربوا فيهم طول الليل عشان يعذبوا السياسيين يشوفوا دول كانوا بيضربوهم ازاي ولد جنائي هو ماسك العنبر آه، مجرم كده يقعدهم على قرفسهم اربع ساعات آه، يدخلهم الحمام يستحموا جماعه بخ... الساعه 5 الصبح الميه ساقعه كلها في الساقعه فالمهم الولد آه، يقعد يخبى عليا ما تجيبليش اكل وما تعمليش اي حاجه وانا كويس وبعدين بعدين اول عرض له في نيابه شغل الخيمه رحت له لقيت الولد منهار وعياط وما تسيبنيش يا عمتي انا مش عايزه ارجع المكان ده تاني مع ان هو كان ثابت وهو هناك وانا كويس يا عمتي وما تقلقيش عليا انا راجل ومش عارفه ايه فلما رحت هناك جه عند النيابه انهمر بقى قعد يعيط ويقول لي ما تسيبنيش في الحته دي العكبيه دي وحشه مش عارفه ايه المهم رحت المحامي خد مننا 5000 جنيه عشان يعمل له حاجه اسمها استئناف وما اعرفش حاجه المهم يبدلوا له ايه المكان والمحامي قال لي ده العقوبات كويسه دول اطفال واحداث ومفيش حاجه فالمهم آه، قدر ان هو ينقله آه، بنها او قدر ربنا الله اعلم فبنها دي برضو آه، يعني ما تشوفيش حد خالص هو الولد راح خد اخلاء سبيل بعد حوالي تسع شهور من العذاب اللي شافه ده كله بنها ممنوع حد يشوف حد جالي خبر ان هو وهو بيعذبوه كسروا له ظهره فطبعا جيت انا اعمل العرض بتاعه كل 15 يوم قعدته 15 يوم 15 يوم فانا في علامه استفهام فرحت ادور على الواد مش عندنا مش في المعسكر فرحت جريت على اسم اول هنا وقعدت اتخانق معاه ازعل وكيل النيابه قال لي مش عارف هو فين قعدت بقول لهم لا انا مش هسكت وقعدت ازعق فقعدني وقال لي بتاع الترحيلات الواد راح فين قال له بالنا تاني عشان اروح اودي له اكل ممنوع هدوم سواء في الصيف او مش ممنوع قعد كده حوالي 11 شهر خد اخلاء سبيل طلع آه، جه هنا خاله المفروض هو جايبينه المغرب خاله استلمه تاني يوم الفجر خلاص ماشي الولد طلع فانا قلت له عبد الرحمن بقى هقدم لك هو المفروض كان هيبقى في ثالثه اعدادي فقلت له عبد الرحمن ايه الترم الاولاني قال هلحق ذاكر يا عم هاتي الكتب وجبت له الكتب وذاكر طبعا برضه سقطوه جابوه القسم تاني رايحه جايه عليه آه، قاعدين مع الجنائيين الجنائيين ياخدوا اكله آه، يضربوه آه، في ولا واحد هناك ظابط اسمه هاني وواحد اسمه مش عارف مصطفى لطفي او حاجه زي كده طبعا بيعذبوه هناك عذاب جامد بس الولد لما بيخرج بي يعني مش عشان اعصابي واعصاب امه لو رحت وصلتها ما تبقاش لها شلوله فالمهم يعني طلع مفيش اسبوع ابوه كان ضهره وجعه فتقعد مع ابوك وذاكر بقى عشان الترم الثاني وكده يعني نشوف هنعمل ايه فراحوا ايه كان في مسيره ماشيه من عند اسم تاني هو اصلا ساكن ناحيه اسم تاني راحوا ماسكينه تاني قالوا انا رايح اذاكر مع اصحابي مسكوه برده نفس النظام خرطوش وبيضرب ومش عارف يعني حاجات زي اللي هم بيلفقوها راحت له في المره الاولانيه راحت له رهام سعيد عشان ده هو اللي حكاها لي يعني في العقبيه رهام سعيد راحت يعني تشوف ايه الموضوع وكده راح قالوا لها الحاجات دي كلها بتاعتي فهو راح قال لها لا مش بتاعتي فطبعا جوي اتنين مجبرين واقفين وراه ويتسجل راح قعدوا يضربوا فيه فراحت قالت لما انتوا بتضربوه قدامي مش هسجل ومشي فالولد بقى بعد كده هو هو دلوقتي في في بنها آه، خدوه تاني بعد 25 يناير اللي فاتت الذكرى بتاعتها اللي فاتت بعدها بيومين كده كان رايح المطريه فهو شاف قدر كشف في الناس وهي بتتدرب بالطياره صحابه جات له حاله عصبيه جامده وتعب وبعدين قعد شويه في البيت في الكام يوم اللي هو طلعهم دولت آه، نفسيته تعبانه جدا رايح بقى قال انا خلاص بقى هذاكر ومش هنزل ولا اشوف قال بيقول انت اخوان النيابه قال انت اخواني يا عبد الرحمن قال له انا مش اخوان انا اصلا تبع النهضاوي آه، اطرس نهضاوي وبعدين انا ماشي ما ماليش في حاجه انا دلوقتي بشرب عصير مسكول المره الثانيه كان فالمهم يعني خد اخلاء سبيل اما خدوه تاني دلوقتي بقاله آه، داخل اهو على سنه تاني آه، بروح لبنها اقعد على كافتيريا قصد السجن لان في المعسكر استحاله حد يقول ان هو موجود استحاله طب بالفلوس طب خدوا له فلوس الكانتين آه، عاوز اي حاجه هو بيبي يعني هو بيجيب شوكولاته بيجيب شيبسي مازال لحد دلوقتي فلا احنا ما بندخلش ولا فلوس ولا اكل ولا اي حاجه طب الولد ظهره وجعه بدي له علاج برضه لا فالمهم بروح انا السجن بعد المعسكر بشويه بركب واروح افضل قاعده على الكافيتيريا اذا هو شافني من الشباك الصغير وانا قاعده آه، يا عمتي انا كويس بس هو ده اللي بشوفه مره واحده كانوا عاملين لي ترحيله في عربيه صغيره وانا جايه اقرب عليه طبعا قعدوا يزعقوا معايا وظابط كان مسك فيا فالمهم يعني خد كذا يوم في ده الواد دول ايه 45 خد اخلاء سبيل في اول الشهر وخد اخلاء سبيل تاني آه، يوم 29 12 وجه هنا اسم تاني اسم ده قالوا لازم تروح لامن الوطن ولا مش عارف سموه ايه امن الدوله تعرض يوم وبعد كده خدوه دلوقتي آه، المتعنتين معاه راحوا خدوه رموه في المعسكر تاني امبارح مش قادره اقول لكم يعني هي والدته بتتعذب ازاي طب انت ما معلوش حاجه كل ما الوكيل نيابه بيساله بيطلع ما معلوش حاجه طب يديله اخلاء سبيل اداله مره في اول الشهر وانا كنت في المحكمه فكان بيقول القاضي ده كويس جدا يعني اداله اخلاء سبيل فتاني يوم قالوا له مش عارفه حصل مشاجره ومشاكل وقعدنا بقى يجروا الناس الامن يضرب فينا وفي الناس يعني وكده فانا وقفت على جنب قال له ايه خلاص القاضي هيجي تاني يوم عشان يثبت برضه على على الافراط جه راح جاي اثنين انا ما اعرفهمش مين هو طبعا المحامي اللي قال لنا لان انا ما دخلتش ما دخلوناش اثنين كده وطوا على القاضي بعد ما فتحت الكوسيه واحد لابس تقريبا ملك وواحد لابس جيش كده آه، وطوا عليه قالوا له حاجه راح قفل الكوسيه وراح قال له 45 يوم هو واحد صاحبي صغير وبعدين جه على شهر 12 دخل خلاص آه، خلاص سبيل مره واثنين واكد على كل السبيل آه، طب تعالوا بتوع الاسم الدولنا لا عاوزين ابوه عاملين حاجه جديده عايزين ابوه يروح ابوه طبعا بيخاف بيخاف يروح يقول لي حتى لو انا مسكوني طب مين اللي هيجري على المشهوره دي وعلى ابني التاني يعني كل برضه ملتحي ابوه فقلت له خلاص انا هروح انا واشوف ايه الحكايه فبيقولوا في ناس يعني البوليس آه، الشرطه آه، هي اللي متعنته في كده وبعدين طب استنوا هيعدي يوم واحد على امن راح لزغل تقريبا يوم بعد كده خدوه رموه في المعسكر امبارح ومش عارفين بقى نعمل له ايه بصراحه لان الولد كده دراسه خلاص راحت مش مشكله والدته طبعا متدمره ابوه نفس النظام كل العيله تعتبر قاعدين طبعا احنا خايفين ما احناش مش عارفين نعمل ايه اساسا يعني انا عندي امي ست كبيره انا قاعده بيها ولد صغير ببقى رايحه اقعد عشان اشوفه وخايفه ياخدوني لان هم استفزازيين جدا لان كمان على باب السجن بيعملوا حاجات يعني مره واحد رماني ورقه وبيقول لي قولي لاهلي ان انا هنا ما فيهاش مشكله وابتديت اجيبها الظابط بهدلني قعد كاتب لي وقعد يشتم قلت له انت بقى مقدم ومحترم وابن ناس بصراحه راح قال لي ايوه انا مقدم خد مني الورقه ونزلت وجيت هنا تيجوا واقفين كده يعني يقعدوا يتكلموا كلام ملوش لازمه يعني فوقفت فالولد بقى بصراحه ما احناش عارفين نعمل له ايه بصراحه لحد دلوقتي مش عارفين نعمل له ايه يعني سواء الابوه ولا الام ولا يعني العيله كلها بس خايفه لان كل دلوقتي ياخدوا آه، ولد آه، تعالى ابوه يستلمه عشان خاطر ياخد ابوه بداله او يمضوا على تعهد ان الولد لو طلع مظاهره او نزل وهو مش هيقدر حتى يسيطر عليه لو لو هو الولد عايز ينزل او مش هيقدر يسيطر عليه ففي الحاله اللي زي ده هيدمروا بقيه عيلتنا بصراحه لان دلوقتي ما حدش عندنا يعوننا غير ابوه لو خدوه وراه وانا معايا معايا ست كبيره وولد صغير برضه بخاف على نفسي بخاف لما ممكن يجي في اي وقت مش عارفين بصراحه لله الامر شكرا